我这一。 山间放不下的告别，忽闪忽灭。斑驳的岁月，从不肯忘却。柔情换两三卷，一朵眼，诗意化从前，醉心凝并肩。多少柔情难绝，难天圆缺点。记忆的书签。 不见。